नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्त महाराज जी निमाड़ की भीषण गर्मी में छियालीस डिग्री टेम्परेचर में इतना परिसर सहते हो भी इतने सरस सहल आपकी तपस्या वंदनीय है महाराज जी महाराज जी छोटी सी शंका है निंदा मानसिक विकृति है संसार का प्राणी शक्कर की मिठास में जितना आनंदित नहीं होता उतना निंदा रस पान में आनंदित होता है किंतु आनंद जीवन के सच्चे आनंद को डुबो देता है फिर भी आज प्राणी इसलिए दुखी है कि सामने वाला सुखी क्यों है हम पर निंदा से कैसे बचें कृपया समाधान कीजिए देखिए मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है पर निंदा की और आपने बिल्कुल ठीक कहा एक आपने अनुभव किया होगा कोई अगर बड़ा बड़े से कोई अभिवादन करता है तो आप कहते हैं खुश रहो खुश रहो कहते सब है लेकिन खुश रह देख नहीं पाते हैं ये मन की ईर्ष्या मनुष्य को निंदा की ओर प्रवृत्त करती है औरों की निंदा से बचने के लिए कुछ बातें आप सबसे कह रहा हूँ निंदा का कृत्य बड़ा निंदनीय कृत्य है इससे हमें बचना चाहिए पर ये कौन करता है इसके पीछे जो खास कारण है वो भी हमें पहले समझना चाहिए ओछी मानसिकता हमें निंदा की ओर प्रवृत्त करती है अहमन्यता खुद को बड़ा मानने की प्रवृत्ति दूसरे की निंदा की ओर दौड़ती है छिद्रानवेशी प्रवृत्ति दोष दर्शन की वृत्ति हमें निंदा की ओर ढकेलती है हम उनकी तरफ देख लेते हैं और नकारात्मकता जिसके अंदर ज़्यादा होती है वो भी निंदा की ओर बढ़ते हैं अगर हम औरों की निंदा से बचना चाहते हैं तो गुणग्राही दृष्टि रखें प्रशंसा करने की आदत डालें किसी की भी अच्छाई हो तो उसकी तुरंत प्रशंसा करें कोई भी गुण दिखे तो उनके प्रति हम गुणों को ध्यान में रखें तीसरी बात हम अपनी लाइन को लंबी करने की कोशिश करें दूसरे की लाइन को काटने में अपनी शक्ति न लगाएं और हमेशा सकारात्मक सोचें तो हम निंदा जैसे दोष से अपने आप को बचा सकते हैं